Hi, ich bin Sarah und in der Division Community Management geht es darum, mehr Leute für Leipzig Esports zu begeistern und allen bei Fragen und Problemen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.